LaTeX ব্যবহাৰ কৰি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং সম্পৰ্কীয় কথন প্ৰশিক্ষণলৈ স্বাগতম স্ক্ৰীনত তিনিখন উইণ্ড' মন কৰক চ'ৰ্চ ফাইলটো এডিটৰত আছে মই ইমেক্স এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই টাৰমিনেলত চ'ৰ্চ ফাইলটো কম্পাইল কৰি এটা পিডিএফ ফাইল সৃষ্টি কৰিলো এই পিডিএফ ফাইলটো মই পিডিএফ ৰিডাৰত দেখা পাইছো মই ম্যাক ওএছ এক্সত স্কিম পিডিএফ ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো এবিট ৰিডাৰে PDF ফাইলৰ শেহতীয়া ভাৰ্চনবোৰ খুলে আপুনি যেতিয়া LaTeX ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেন্টবোৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া এই উইন্ডোবোৰ নন অভাৰলেপিং সাজনত সজাই লোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় আপুনি আন কিবা এডিটৰ বা PDF ৰিডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে LaTeX ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো লিনাক্সকে আদি কৰি সকলোবোৰ ইউনিক্স সিস্টেমতে একে ধৰণৰ হয় Windowsৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সামান্য বেলেগ হ'ব পাৰে হলেও source ফাইলটো সকলোবোৰ অপাৰেটিং সিস্টেমৰ বাবে একে ধৰণৰ হয় ফলত আপুনি Windowsত কাম কৰি থকা লেটেক্স সোৰ্স ফাইলটোৱে উদাহৰণ স্বৰূপে ইউনিক্স সিস্টেমটো অকনো হলনি নোহোৱাকে কাম কৰিব এই শৃংখলাৰ প্ৰথম কথন প্ৰশিক্ষণটো কম্পাইলিং সম্পৰ্কত যিটোৱে লেটেক্সৰ ওপৰত চমু ধাৰণা এটা দিব আপুনি যদি এইটো এতিয়ালৈ চোৱা নাই তেনেহলে হয়তো আপুনি এইটো চাব বিচাৰিব মই টেক্সট চাইজ আৰু আৰ্টিকল ক্লাছ 12 পইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো মই সেকশন সাবসেকশন আৰু সাব সাবসেকশনৰ টাইটেলবোৰ দি ললো এইবোৰৰ প্ৰতিটোৰ বাবে দিয়া আৰগুমেণ্টবোৰ সঠিক স্থানৰ আউটপুটত দেখা পোৱা যাব এই ছেকশ্যন টাইটেলবোৰৰ উল্লেখনীয় চৰিত্ৰবোৰ লক্ষ্য কৰক source file tour khali hariburor bahire output eke thakibo. Yat kisuman khali hari jugdiu ahok. Save korok, compile korok, ekku patchakonai. Source file to agorobostaloi ubhotai niok, compile korok. টাইটেলবোৰৰ আকাৰবোৰ আপোনা আপুনি সমানুপাতিকভাৱে গঠিত হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে সেকশন টাইটেলটো সকলোবোৰতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু চাব সাব সেকশন টাইটেলটো হ'ব আটাইতকৈ সৰু মই ফন্ট চাইজ সলনি কৰিলেও এই বৈশিষ্ট্যবোৰ একে থাকিব ইয়াক আমি 11th পইণ্টলৈ সলনি কৰো আহক সেভ কৰক কম্পাইল কৰক যদিও সমুদায় আকাৰ সৰু হৈ পৰিল ওপৰত উল্লেখ কৰা টাইটেলৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কিন্তু সলনি নহয় ফন্টটো আকৌ 12 পইণ্টলৈ সলনি কৰো আহক ছেকশ্যন নম্বৰবোৰ আপোনা আপুনি সৃষ্টি হোৱাটো এই টাইটেলবোৰৰ আন এক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই ইয়াত আৰু এটা ছেকশ্যন যোগ কৰোঁ save korok, compile korok. My output ot inserted section number at a notun section or swisti korim. Eto yat hotik hoinkare dekha pojabo. Tulmul koi spacing akar aru ujolota jene title bur bolt dekha hua adi lateke apuna apuni swasita kore. Moi etia dekhuam table of contents canadore swisti koribo parim. সকলোতকৈ প্ৰথমে মন কৰক যে report.toc নামৰ একো ফাইল নাই ইয়াত ই ন' such file or directory বুলি দেখুৱাব মন কৰিব report.tec2 হৈছে চ'ৰ্চ ফাইল মই ইয়াত table of contents one word বুলি কমাণ্ড দিম সেভ কৰক কম্পাইল কৰক মই যেতিয়া এইটো কম্পাইল কৰিম আউটপুটত কন্টেন্টস শব্দটোৰ বাহিৰে আন একো দেখা নাপাম এতিয়া আমি report.tuc নামৰ ফাইল এটা পালো এই TOC ফাইলটোত সেকশন টাইটেলবোৰ লিখা আছে এইটো চাওঁ আহক বাৰু এইটো পুনৰ কম্পাইল কৰো আহক কন্টেন্টস পৃষ্ঠাত এতিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যাৰ হৈতে সকলোবোৰ টাইটেল পোৱা যাব ইয়াত পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা হৈছে 1 এইটো টেবুল অফ কন্টেন্টসত দেখা পোৱা যাব এই ডকুমেণ্টখনত মাত্ৰ এটা পৃষ্ঠাহে আছে এই দুবাৰকে কম্পাইলেচন কৰা পদ্ধতিটো টাইটেলবোৰ সলনি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াত আমি এটা নতুন টাইটেল সুমুৱাও আহক এইটোক মই মডিফাইড ছেকশ্যন বুলি কম এইটো কম্পাইল কৰি লওঁ আপুনি দেখা পাব এইটো ইয়াত সলনি হৈছে যদিও কন্টেন্টছত সলনি হবলৈ বাকী আছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ কম্পাইল কৰিম আৰু সমস্যাটো সমাধান কৰিম আমি টেবুল অফ কণ্টেণ্টছৰ স্থানৰো সলনি কৰিব পাৰোঁ Document খনৰ শেষলৈ ইয়াক shift কৰো আহক compile কৰক এতিয়া আমি দেখা পাম এইটো document খনৰ শেষত আহি পাইছে document খন পুনৰ shift কৰি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ এতিয়া আমি ডকুমেণ্টখনৰ বাবে এটা টাইটেল সৃষ্টি কৰিম এইটো মই ইয়াত কৰিম ডকুমেণ্ট ক্লাছৰ ঠিক সোঁফালে অথৰ মই ইয়াত নতুন শাৰী যোগ দিব পাৰিম Tarik, Azir Tarik, Aru Tetia, first created on 13 July 2007. Etu moi compile koru. Eku holoni no hol. Karantu hol, moi latek or a tothakhinire ki koribo lagibo kua nai. Gotike moi yat make title command to dim. Document khana thik pasote. যি ঠাইত মই টাইটেলটো চাব বিচাৰিছোঁ তাত এটা শব্দ যিটো ডকুমেণ্টখনৰ আৰম্ভণিত হ'ব কম্পাইলিং কৰাত আউটপুটত টাইটেলটো দেখা পোৱা যাব এতিয়া আমি ডকুমেণ্টখনৰ ক্লাছটো আৰ্টিকলৰ পৰা ৰিপৰ্টলৈ সলনি কৰিম এতিয়া ইয়াত সেইটো কৰোঁ আহক মই ইয়াক কম্পাইল কৰোঁ কম্পাইল কৰিলে টাইটেলটো গোটেই পৃষ্ঠাতে দৃশ্যমান হয় কন্টেন্ট এটা নতুন পৃষ্ঠাত আৰম্ভ হয় এক নম্বৰ পৃষ্ঠা এইটো পৃষ্ঠা এক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে অন্যভাৱে কলে টাইটেল পৃষ্ঠাৰ কোনো নম্বৰ নাথাকে আমি আৰু দেখা পাইছোঁ যে সেকশন টাইটেলৰ নম্বৰ হিচাপে এটা শূন্য আছে report classor babe at a chapter or provision hoi. Jihetu ami kunu chapter basi dianai, he babe default man hunno bebohito hoise. Sub sub sectioner hoite etia aru kunu hoinka zorito hoitokanai. Content homporkyo toto kuddono hoi. He bilake etiao, pruna hoinka bilak bohon koriase. Puno compiling kori e homoisa homonhan koru. Etia ami notun hoinkabur palu. এতিয়া এটা নতুন চ্যাপ্টাৰ আৰম্ভ কৰা যাওক আমি ইয়াক ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ বুলি কম ইয়াক দুবাৰ কম্পাইল কৰা যাওক কন্টেন্টত একো হলনি হোৱা নাই কিন্তু অন্য বস্তুবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল chapter commande at a notun prista arambhokoise. Etia poraboti pristalo jua jauk, aruyak, nisito kora jauk. Notun pristatut, chapter hobdotus postor ruptu, loikokorok. Yat sauk, yaloi, kurioha jauk. A2 compile kuru. আপুনি আকৌ এবাৰ দেখিব যে নতুন চ্যাপ্টাৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য কন্টেন্টলৈ আহিছে আপুনি যদি পৰিশিষ্ট যোগ দিব বিচাৰে তেনেহলে এপেণ্ডিক্স কমাণ্ড ভৰাওক এপেণ্ডিক্স আৰু মই এপেন্ডিক্সত এটা নতুন চ্যাপ্টাৰ আৰম্ভ কৰোঁ first chapter in the appendix, A2 dubar compile koru. দেখা পাব যে প্রথম চ্যাপ্টারটো ইয়ালো আহিছে এতিয়া জোয়া যাওক আৰু ই দেখাত কেনে হেইটো সোয়া যাওক অ্যাপেন্ডিক্স এ এটা নতুন পৃষ্ঠালৈ গৈছে আৰু আপুনি দেখা পাব যে পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা 4 হৈছে আৰু appendix শব্দটো ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা চ্যাপ্টাৰ যোগ দিও আহক এইটো কম্পাইল কৰো দেখা পাব যে পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা 5 হৈ গৈছে এইটো এটা নতুন পৃষ্ঠাত ইয়াৰ আৰম্ভণিলৈ যোৱা যাওক মই যদি এইটো দ্বিতীয়বাৰলৈ কম্পাইল কৰো তেতিয়া কণ্টেণ্টবোৰ শুদ্ধ হ'ব আমি যদি ৰিপৰ্ট ক্লাছক আকৌ আৰ্টিকললৈ সলনি কৰিব বিচাৰো তেতিয়া কি হ'ব আমি ইয়ালৈ যাম এইটো কম্পাইল কৰো আহক কম্পাইল কৰোতে লেটেকে তাত কিবা এটা ভুল হৈছে বুলি দেখাব ঠিক আছে যেতিয়া লেটেকে এনে ধৰণে ৰখি যায় তেতিয়া ইয়াক চাবলৈ বা হেণ্ডেল কৰিবলৈ দুটা পদ্ধতি আছে এক্সট্ৰেক্ট কৰাটো হ'ল এক্সিট হোৱাৰ প্ৰথম উপায় PDF ফাইলত সাধাৰণতে পূৰ্বৰ সকলোবোৰ পৃষ্ঠা থাকিব কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্ৰত ই কয় যে আউটপুটৰ কোনো পৃষ্ঠা নাই ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে লগে লগে চ'ৰ্চ ফাইললৈ গৈ সমস্যাটো সাল সলনি কৰি আগবাঢ়িব পাৰি সঘনাই কম্পাইল কৰি ভুলবোৰ সহজে উলিয়াব পাৰি কিবা ভুল থাকিলে লগে লগে চিনাক্ত কৰিব পাৰি কেতিয়াবা ভুলৰ বাবে লেটেক্স ঠগি হৈ পৰিলে মই লগে লগে ডকুমেন্টটো বন্ধ কৰোঁ সকলোবোৰ শুল খাই থকা এনভাইৰনমেন্টটো বন্ধ কৰো আৰু ভুল চিনাক্ত কৰি তাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এন ডকুমেন্ট কামাণ্ডৰ পিছত অহা বস্তু সম্পৰ্কত লেটেক্স চিন্তিত নোহোৱা বাবে সেই অংশটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ভুল সংশোধন কৰাৰ পিছত ক্ল'জ এনভাইৰনমেন্ট কামাণ্ডৰ অধীনত থকা ইণ্টাৰমিডিয়েট এন ডকুমেন্ট কামাণ্ড গুচাই পেলাব পাৰি ভুল এটা দেখুৱাই লেটেক্স স্থগিৰ হৈ পৰিলে আমি ইয়াক উপেক্ষা কৰি আগবাঢ়িবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰোঁ Return অথবা Enter কি প্ৰেছ কৰি এইটো কৰা হয় যেনেদৰে মই এইমাত্ৰ কৰিলো ফলত হল কি আমি দুখন পৃষ্ঠা পালোঁ প্ৰথম পৃষ্ঠাটোলৈ যাওক ইয়াত আমি বিসংগতিৰ তথ্যসমূহ পাইছো এই ভুলটো শুদ্ধ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰো ভুলটো হৈছে ইয়াত চ্যাপ্টাৰটো আছে আমি এইটো আঁতৰাও আহক এইটো কম্পাইল কৰো বাৰু এইটো আকৌ কৰো আহক এইটো দ্বিতীয়বাৰলৈ কৰো ই অভিযোগ কৰে ই অভিযোগ কৰিয়েই থাকে ইয়াত চ্যাপ্টাৰ নামৰ কিবা এটা টেবুল অফ কন্টেন্টস আৰু এপেণ্ডিক্সত আছে ইয়াৰ সমাধান কৰা যাওক ইয়াক কম্পাইল কৰো কোনো সমস্যা নহুৱাকে এইটো হল আৰু গোটেই ডকুমেণ্টটো এটা পৃষ্ঠাত আহি গ'ল আৰু কন্টেন্ট সম্পৰ্কীয় তথ্যও শুদ্ধ সোৰ্স ফাইলত হাল হলনি কৰিবলৈ সংকোচ নকৰিব উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি মূল টেক্সটত বা এপেন্ডিক্সত বা ৰিপৰ্ট ষ্টাইলত নতুন সেকচন নতুন চাব সেকচন যোগ দিব বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ভাল বিশ্বাস নোহোৱালৈকে এই প্ৰশিক্ষণত ব্যাখ্যা কৰা কমাণ্ডবিলাক প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকক প্ৰত্যেক হাল হলনিৰ লগে লগে কম্পাইল কৰি আপোনাৰ হেহতিয়া হাল হলনি যে গ্ৰহণীয় হেতু নিশ্চিত কৰক এই নিয়মটো পাহৰা ন হিকাৰ প্ৰায়ে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে লেটেক্স ইঞ্জিন জড়িত থকালৈকে লৈকে ইমেক্সত যি ধৰণে চ'ৰ্চ ফাইল প্ৰদৰ্শিত হয় অৰ্থাৎ টাইটেলৰ ৰং আকাৰ আদি সেইবোৰ যুক্ত হৈ নাথাকে লেটেক্স সোৰ্স ফাইল শুদ্ধ হোৱাটোৱে বিচাৰে ইয়াক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল সেইটো নিবিচাৰে ইয়াতে আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্ত পৰিছে এই শিক্ষণ সহায়িকা আগবঢ়ালে মৌচম শৰ্মায়ে আৰু এয়া হৈছে মৌচুমী মেধি যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ